Waxaa suurtagal ah inaad maalin ku fakartay haddii biyuhu geli lahaayeen booska shidaalka, aadna garan weyday qaabka aad u mari lahayd. Qarniyadii dhexe waxaa jiray nin fikraddaas la yimid, laakiin way socon weyday, waxaana laga dhigay fikraddiisii fikrad dhicisa. Waxaad is weydiinaysaa qaabkeebay fikraddaas ahayd, se ninku kumuu ahaa? Si aad u ogaato, dhammayso fiidiyowgan oo aynu ku lafa guri doonno fikraddaas saaxiibkeedii. Halkani waa Halgan Media magacayguna waa axmed maxamed ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeena maanta stanley mayer waxa uu dhashay afar iyo labaatankii ogost sannadii kun sagaal boqol iyo afartankii waxa uu ku barbaaray magaalada east colombos ee gobolka ohio kuna iskuul iyo waxbarasho dhammaystay Markii uu jaamacadda dhameeyay, waxa uu ku biiray ciidanka isagoo muddo ka tirsanaa. Stanley gaadhi bii ku shaqaynayay maahan wixii ugu horreeyey uu ikhtiraacay. Sidoo kale waxa uu ikhtiraacay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin howlaha bankiyada, dhagaysiga dhawaaqa wadnaha, laakiin waxa caan ka dhigay waa gaadhiga ku shaqaynaya awoodda biyaha halkii uu ku shaqayn lahaa batro lama dhiisan. Waxa suurtagelinayay inuu gaadhigu ku shaqeeyo biyo. Booskii shidaalka waxa uu ahaa qalab ka dhalinayay biyaha awood iyo tamar wuxuuna u bixiyey qalabkiisan h qarniyadii dhexe waxaa kor u kacay qiimaha shidaalka istixlaab qiimihiisa caadiga ahaa dalka maraykanka waxaa maalba kor usii kacayay qiimaha shidaalka marka loo eego baahida iyo isticmaalka loo qabo oo aad u badnaa waxaa hoosdhac ku yimid iibsiga gabaadhida halka ay dowladda sacuudigu cadaadis saartay dowladda maraykanka kana goosatay shidaalkii ay u soo dhoofin jirtay xaaladda adag ee ay dowladda iyo shirkaduhu ku jireen, Stanley waxa uu ka howlanaa siduu ugu beddeli lahaa gaadhi matoorkiisu ku shaqeeyeen shidaal booskiisa biyo u gelin lahaa. Waxa uu ikhtiraacay nidaam loo yaqaano water fuel cell unugyo shidaaleed biyo ah oo u suurtagelinaya gaadhiga inuu isticmaalo biyo booska shidaalka. Qalabka Stanley waxa uu ka koobnaa laba qaybood oo ah inta ay biyuhu ka kooban yihiin ogsajiin iyo haydrojiin. Qaybta labaad haydrojiin labalaaban oo suurtagelinaysa inay rogto taayirka gaadhiga sidaana gaadhigu waxa uu ku noqonayaa haydar-ogsajiin kaar saaxiib la ah bii'ada iyo hawada taa cagsigeeda gabadhida ku shaqeeya shidaalka waxay dhib ku yihiin deegaanka iyo hawada haddii la hirgelin lahaa qalabka stanley wuxuu noqon lahaa mid waxtar leh abuuri karna xiisad ganacsi dadkana waxa u kaydsami lahaa kumanaan kun oo dollar oo kaga bixi jiray shidaalka sidoo kale waxaa yaraan lahaa wasakhowga hawada stanley waxa uu ku buufiyey gaadhigiisii kalar cas wuxuuna ku xidhay taayaro u gaar ah waxa uu ku soo bandhigay gaadhigiisan cusub ee ku shaqaynaya biyaha dalka maraykanka magaalooyinkiisa kala duwan dadku waxay aad ugu xiise qabeen aragtida iyo kaxaynta gaadhigan waxaa laga soo daayay tiifiyada lagana waraystay stanley waxa uu sheegay gaadhigiisan ku shaqaynaya hydrojiinta inuu ku gaadhi karo los angeles ilaa new york litir oo biyo ah waxa uu Sterling shir la yeeshay laba nin oo maalgashata ka soo jeeday dalka Belgium wuxuu shir ka dhacay hoteel uu leeyahay Sterling walaalkii kadib markii la dhameystay cashadii waxaa la isku dhufsaday koobabka yacni chess si kadis ah waxa uu Sterling u cararay dhanka dabadda isagoo isaya cunaha wuxuuna walaalkii ku yidhi waa la sumeeyey waxa uu matagay si aad ah kadib uu dhintay dhimashada kadiska ku timi Stanley waxay dad badan aamineen inuu ahaa sharqool loo maleegay si loo damiyo kacaankiisa ikhtiraaceed halka ay hadallo kale leeyihiin sababta ka dambeysay dhimashadiisa waxay ahayd shirarka uu la yeelan jiray dad aan la aqoon oo ka soo jeeda waddamo kale waana takacalisay xukuumadda isku soo wada duubo markii la baadhay jidhkiisa kadib dhimashadiisii waxaa la yidhi waxaa fida xidiidada dhiigga ee geeya maskaxda waxaana maskaxda ku furmay dhiig waxaana sababay sumowid ku timi jidhka, sidaasuuna ku dhintay. Eeduna waa laba qolo midkood, xukuumadda ama nimanka ka ganacsada gawaadhida ku shaqeeya shidaalka oo u arkayey inuu suuqa ka xidhi doono. Haddaba daawade waxa uu kula yahay arrinkani ku cabir fikirkaaga komentiga waayo waa muhiim faalladaadu. Guud ahaan intaas waa muuqaalkeenni maanta haddii uu ku qanciyay ha ilaawin inaad saarto haddaad nagu cusub tahay subscribe siina sheergaree si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaadoo kale mahadsanid daawade wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu